Ice Ice. Tweez on the track. Look, that's Nick Gru. Big lead next to one. Silly up, yup, Ziri Zara. Senegal beginning. Africa, you sama ruq di job sama ruq di job sama levée de corps sama levée de corps ma gëm li ma doon gëm li ma doon xam li ma moom xam li ma moom du ma di hey hey bu tagg sa bopp yeah, yo, ini boy butoy Yeah boy, nena mo bul noy Rebu mo soy bum tah nga joy Job bar toy ngir bus mo noy Kuma jim fene, jim yo tu lene Kuma gam ken mo mre kay ken Monte na anten yu fay ma teret Not sama pa ken bajar pa panet Rap a kuga amul tuta Malamay ubi sa bunda Pada ras kiri turu zume Muslim mem afrikan, europeen eh. Suruh ku di job sama nikula em eh. Kau dah ubi pemel ni tesam busu Tesam busu rap boy Dia flu mo vekila panj mole Eda eh. samuruh ku di job Samuruh ku di job Samuruh ku di job I'ma live it up mà live it up I'ma give me my dawn Give me my dawn Family my mom Family my mom Give me some pop Give me some pop Live for jit kodi hey hey But I can some pop Ditiwa ko Mula eyes Mang liver set up a finger lat Sama jo fel di na ko wat Di na len fay Bok ma singi wax O ma sen fay ta may taal du taal rek show Mom may aar nga lu xaj yu mbaw Mom may fal du sen kat yeen ñep moom laa tal moom lay liggéeyal suy palaa meur de juge laa mët li may job na la tëg te bu génn nga tëb maay oma sama sang ling ke sepo jar mu tem lendik sandi jopi waci andi mani nyoti bandi yon dik saci andul fis dudul fis delu si palati mi semuru fu di job semuru fu di job semu lebe de ko semu lebe de ko no mo gum ni mo ton gum ni ton ham ni mo mo ham ni mo mo dum sa bo dum de pejit ko di hey